Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich habe gedacht, ich erzähle euch mal, wie wir Weihnachten feiern, hier jetzt, in der jetzigen Zeit. Ich bin davon darauf gekommen, weil ich heute Morgen dachte, es ist so still draußen. Eine, eine ungewöhnliche Stille. Ich habe dann rausgeschaut und alles lag voll mit Schnee und es schneit und schneit, wie in meiner Kindheit. Ich bin total in Weihnachtsstimmung, obwohl ich Donnerstag nochmal in die Klinik muss. Aber ich denke und hoffe, dass die mich an Weihnachten heimlassen. Mittlerweile hat jeder seinen Auftrag bekommen <laughs> von den Kindern und Enkeln, dass sie mir diese Woche ein bisschen zur Hand gehen und dass alles gerichtet ist wenn ich dann nach Hause komme. Geschenke sind da, die kann ich dann vorher noch verpacken. Gebacken habe ich nicht, das mache ich nicht mehr, weil mir so viele Leute Gebäck schenken. Aber wir alle freuen uns darauf. Und ich habe noch, beim Metzger habe ich jetzt noch ein Weihnachtsmenü bestellt, weil ich dafür auch keine Zeit habe und die werden das am Heiligabend um 18 Uhr uns bringen. Als besonderen Service finde ich ganz, ganz eilig. Und wenn einer von euch zuhört, bedanke mich, ich mich ganz herzlich, ihr, ihr Leute von meiner wunderbaren ähm, Metzgerei und Feinkostladen. Namen darf ich nicht sagen, das wäre Werbung. Aber wenn ihr zuschaut, dann könnt ihr hören, wie dankbar ich bin. Also, um 18 Uhr, wie gesagt, sitzen wir alle schon festlich gekleidet da, haben schon ein Gläschen Wein getrunken, uns unterhalten. Und zwar am Heiligabend kommen meine drei Söhne, mein ältester Sohn mit seiner Lebensgefährtin, mein zweiter Sohn, der ist allein dieses Jahr, kommt aber auch. Und dann kommt mein äh, jüngster Sohn, Janiks Vater, mit Frau und Kind und dann äh, feiern wir Weihnachten, weil die ganze große Familie wäre zu viel. Ich mache das auf zwei oder dreimal. Kommen dann die, erst die Enkel und dann die mit den Urenkeln an einem Abend und dann kommen Freunde und ich sage immer, das <laughs> letzte Abend ist der Lumpensammler ist echt böse, gell? Aber wir lachen darüber. Am letzten Abend kommen dann alle, äh, für die ich vorher keine Zeit hatte. Aber es ist immer wunderschön. Jeder Abend ist einzigartig. Also, wir sitzen da, trinken ein Glas Wein, bis auf den Janik, du bekommst noch keinen. Willst du schon ein Gläschen Wein haben, Janik? Nein, Janik wird nämlich am Heiligabend 16 Jahre alt. Das schönste Weihnachtsgeschenk, wirklich für uns alle. Und dann kommt er, dann läutet es an der Tür, dann kommt das feine Essen. Und dann essen wir und essen und essen und essen und trinken und reden und freuen uns und singen Weihnachtslieder. Und dann packen wir die Geschenke aus. Und wie immer wird es zu viel sein, was sie wieder ihrer Oma und Mutter schenken. Sie überhäufen mich immer und wir lachen und sind froh. So, das ist unsere Weihnacht dieses Jahr. So nichts mehr dazwischen <laughs> kommt. es war schon wirklich alles sehr aufregend. Und es würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere von euch mir Weihnachtsgeschichte, eine Weihnachtsgeschichte schreiben würde von seiner Weihnacht. Und die könnten wir dann auch irgendwann hier vorlesen. Vielleicht Silvester, oder so, wenn ihr wollt. Nun, ich weiß nicht, ob ich noch mal Zeit dazu habe, weil ich, wie gesagt, weg muss noch. Wünsche ich allen, die jetzt zugehört haben oder noch zuhören, eine frohe, besinnliche Weihnacht. Keine Hetzjagd, kein Rumgerase, da ein Geschenk, dort, dort ein Geschenk. Einfach nur Friede und Beisammensein. Das wünschen wir euch von Herzen. Ade, ade eure Marmeladenoma und Enkel Janik.